georgike techne ho georgos tus boas e hippus toi arotroe sus deognusi kai tai aristerae ten echelten te dexiae ton bolo copon econ ho tus bolus apokinei tai hunei kai tai guei apotruei ten gen he proton che copristai kai poiei aula cas eita speirei to sperma kai tei oxinei sunca lyptei ho seristes therisdei dei to leion to drepanoe. trepano ta dragmata dragmateuei, kai syndei tus iulus amallas ho alo eus alo a te tucane en te ton siton licmae toe ptuoe cae eite hotan to acuron cae carfos die crice sunem ballei eis sacus ho horto copos ergasdetai en toe leimoni pisei ton horton ten chloen horton opsimon drepano e horto copumenos horto copon sullegei toe listroe susso reuei tae kai tois ochemasi en hortona sun comisdei